欢迎各位大家光临，嘿，我开始了，人家的，操！ 不能。谁啊？来招啊！为什么我 AK？ 为什么我 AK？见鬼！什么 AK 啊？呃呃，哎呦！哎，天空城，哎，天空城跳主城啊，跳 C，C 城。 可以跳楼啊！好，跳了，跳了，跳了，跳了。 超多人的啦，呃，三个，四个，哎，哎，中强啊！鞭炮，干嘛用的？ 啊！上冰火了，快点快点，快点啊！快点啊！ 太酸了！这个爆炸威力太强了，会丢，会丢。 屁！啊，好痛哦！真是见鬼了。 更新更新有点怪怪的。 还是看他好了。都要开局了啊，哪吒！ 啊！为什么不能看呢？哎，现在连车都没了，按关站。 这种，原来还有这样子的，杨子长可以吃到鸡啊。 在哪？要跳哪里？要跳哪里？用枪打你？怎么打去？忘记。 我们我们先去坐车，我们先去坐车。往哪飞啊？见鬼，完了。都没什么人。 是超级大无敌大 lucky。 AK。没背包就不行了。 干嘛这样吓我一跳啊！ 二 把门关上！吃有没有国轮呐？有没有国轮？

我落这边。你看咱俩中。我这个附近。哎，要新地点了。怪了，我怎么都没来过这。兄弟，这里什么时候有的？哎，这好像就我一个人来。 一似的。哎，我发现我自己好装逼啊！操！你们都在上面，就我一个傻呵呵的落下面来了，是不是？操，差点没手雷了，鸡巴！操，我我自己被送了。 啊，这上面就一啤酒，啥也没有。破房，穷穷不拉搜，有个机头灰。除了啤酒，啥也没有。有脚步声。你那块啊？我这边没有啊？往哪边走啊？ 啥也没有我的地方，穷不拉屎。这里有车，这里有车，这里有车。车他妈的真不够。下面有房可以可以。你去，下面有一堆房。我了。发现敌人。发现敌人。这里有人，这里有人，这里有人，这里有人开车。 旁边旁边，旁边旁边，在他他人在你旁边，救我救我救我，谢谢谢谢，谢谢。你把他们给他喷死了，爆头。没有没有头盔吧？一下不至于吧？一下就直接死了，没地哎，好在捡了个大喷。 有喷兄弟，我们先走了。你开车了？怎么开呀？傻呵呵是不是？你怎么上去的？咦，谋事。算选 M 二四吧。操，这是卡这儿了。 不用开吧。啊，不用冲锋枪了，撇了，卡这了。那也不能让别人。好，这车爆了，枪爆了。我两个大喷，车爆了。M 二四，我是。可屌了，这枪。那只能拿大喷。 好歹有个 M24，知道。那边阳台那块有毛色，你捡了吧，我个 M24。我开了。过来捡房，离挺远呢，咱这个。下面有房子要去吗？还没从雷达站下来呢？搁那待着干啥呀？又有车，发现敌人，发现敌人。 真他妈狗！因为我去接你们呢。救救我呀，老铁！你咋的了？我可近了。怕啥呀？哎给雷达暂停了，他们给雷达暂停了。崩崩我了。M 二四我身上拿的是。 啊！哦，一个 M 曼一个大喷。哎，枪狙枪子弹这可以。哎，这里还有，这里有人来过了。二级包。不要那么多散弹枪子弹。散弹枪子弹干啥？这就没有把枪用。一级包还有四倍镜，哎，四倍镜要了，这个给力。 往回跑，开车去。你们你们有个救护车，开了开。然后我开救护车，我干爆了。我开救护车去接你们去。你说是开救护车还是开吉普？ <laughs> 救护快点，是不是？有个事，看看有没有人。往我这边来呀，怕啥？ 哎，我看到那队友了，我看到那绿字了。他那干啥呢？我看到你了，刚我回来没看着。我看着，看看着你啥了？都看车了！我车车个屁啊！上车。哎，王我我三，我三的车。等我一下。我他妈一枪哎，我要开车，我。 老铁，我要开车。快点上车，上车。我要开车。不然不等。我想开车。盗梦狐狸咋地了？注意信号衰减，注意信号衰减。 <coughs> 走你！我操，满载他妈一帮子人。这老铁咋不吃药啊？ 怎么身上十个绷带的？这不都是方吗？这方我舔过，就是这方有毛色。哎，不去香。看着了？有人，有人，看着了，粘的，粘的，要的。啊！救命！救命！救命！ 好东西，老铁，求点药品，求点药品，点药。你咋都跟我抢东西呢？谁可以给我点药？咋都抢东西呢？这咋？我啥也没抢，前三都可以。 老铁，求点药品。老铁，求点药品。操！我刚我刚三级头盔不小心撇了，那刚才是我自己捡的，然后不小心撇了。哎，不要不要不要不要我，傻逼吧？铁子，那孩子们把重箱了。我开车还是你开车？ 谁开的车呀？还有人没上呢，我同学没上。上车，上车，上车！你开的，你下来。先上车，有了，我们先去。你开的，你坐驾驶位啊？我不在驾驶位啊。你咋又上了？操，那三级头啊！咋了？你一捡，没事，我身上还有三级，三级，三级甲。我这边碾倒了，好玩不？ 我我不翼箱看着了，我看着我看着，这边绕过就在这边哎呦我操！就在这边刚才我看他。看着看绝对在这边儿。啥呀？不行，落哪儿去了？ choice, aren't you? Cibuziana's Hall. Merde, la merde, là. 向目标点转，移。向目标点转移。又又一样，又可以。我我点我点，我到了我到了，你保护我呀！这个吉利服，就像块战甲，皮个东西。 我就像舔不了就是狗啊！这三枪那已经不要啊！这儿呢房，这儿不打。看到了，我看到了，我看到了呢。 哪棵树去？我忘记了。傻逼哪儿呢？没看着那人。没看着那人。我给个接看着那人。那人搁哪儿呢？你告诉我。医疗箱。医疗箱不要啊！这里有人，这里有人，我靠人了。 就在这边的方向，他在树下。啊。 人事啊！哎，这什么鬼？ 你也不得要死。 我操！感谢我可乐送来的向目标点转移。玩呢，我操！这这这他妈！过来过来，教义。 这儿有。 笑意，发了笑意。 ship. 我这里有狙击的子弹。 兄弟们，上车啊！过来，教义。 兄弟们，上车啊！ paikka ja. 喂，哎，空空，哎，你总会有空空，开麦啊！喂，兄弟。 喂，喂。 讲东西呀！我在直播哎！双人！三人就三人。就是我是说两，你们两个很强吧？看起来。哦不，我们很烂，我们才刚玩而已。我是穿披风的那一个。对，我是戴白色帽子的。 我是戴白色帽子的。我超爱小枪耶！小枪大兵。我先吃爆破。我有人，有人，那个人给我站出来！不要，不要打我队友。啊！ hour ago. No. 缆车好帅哦！哪里的木头屋？ 怎么？没有人想要救吗？ <laughs> 哇塞，这谁好强哦！哦哦哦！那栋房子啊！啊，没看到啊！呃，救命救命救命！这，没有没有，他在那个正正前方那个房子，它上面。 你你尽力了。 嗯。 哇哦 死定了，死定了。 不要打电话。对。 喂喂喂喂喂，听得到了吗？ 这有一个人呢。 了完了，会不会他们到这喂。 陈立奇，过来，我给你四倍。好，我给啊。谢啊。哎，多一个四倍给你。 啊，红星，好啊，我去我去听不到。 挺好吃吧。 Oh. Michael. 今天直播就先到这里了，那各位观众，拜拜。